Halo teman-teman. Nah, kita akan menjelaskan permainan edu games yang selanjutnya. Permainan edu games yang selanjutnya yaitu permainan mewarnai biota-biota laut yang terbuat dari um, kertas daur ulang. Nah, biota-biota laut ini adalah biota-biota laut yang terbuat dari kertas daur ulang. Jadi kalau misalnya teman-teman um, ada kertas yang sudah tidak terpakai atau dua sisinya sudah terpakai, teman-teman bisa mendaur ulangnya menjadi um, seperti ini jadi nanti prosesnya itu teman-teman tinggal um, kumpulkan kertasnya terus teman-teman rendam dan setelah itu nanti, um, di blender dan teman-teman bisa cetaknya menjadi bentuk-bentuk seperti ini nah untuk permainan kali ini kita membutuhkan beberapa perlengkapan yaitu ada tembakan dan lemnya lalu ada kuas, ada cat, ada, cat. ada gantungan, ataupun penitipin. Lalu ada um, palet atau tempat cat dan ada um, media untuk me mewarnainya yaitu pin-pin yang berbentuk biota laut. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu um, cut gue lupa menjelaskan pemainnya berapa itu